Я тебя говорю, ты мужик. Дистанцию держать меня. Дистанцию Как женщины сейчас еще Дистанцию держать меня не сказал. Я тебе говорю. Успокойся, успокойся. Выдохни, все. Не надо. Ты, девушка, когда разговариваешь вообще? Он уже сделал себе хуже. И ты тоже сделал, как ГБР. Ну ты пойдешь, понятно? Я тебя найду на улице. Найдешь, найдешь. И все твои друзья и знакомые тоже тебя найдут. И откуда ты тоже приехал? Я даже готов пописать. Ну, куда вы? Съездить. Я куда? Никуда. Я жду сотрудников полиции, Давайте как только их вызову. конечно. А ты будешь мужиком? Ответишь по так закону? Все ответят по закону. А? Я еще раз прошу. Отойдите, так, людей пропустите. Пожалуйста. Молодой человек, я покупатель, не друг. отойдите. Да мне пофиг, я кто с, с вами за одним столом не выпивал. Еще бы с каким, с таким бы я сел, а? Вообще, как ты? А мы вызвали уже, на него Я тоже вызвал, как за, за нападение на журналиста. Да какой ты журналист? Ты наркоман, посмотри да? на себя. Ты, а ты готова все, ответить, все, да? все, все, не Ты готова ответить? Все, я боюсь. Я-то съезжу, пописываю в баночку. Если боюсь. не подтвердится, ты будешь балаболкой, что, понятно? А что Перед вам за кем? это нужно? Перед публикой твоей. Сертификат YouTube? выписать, что ли? В YouTube перед аудиторией твоей. Ну то, что вы там какой-то, блин, чистый. Чистый. Так вы обязаны быть да? по своему гражданскому праву чистым. Так ну, я и так чистый. Ну и все. А ты грязный? Все. Пусть он стоит, тут дети ходят. Он и так уже всех напугал. Все. Напугала. Да это вы напугали. Все, а идите. ты будешь уволена за это. Да хорошо. Да Ничего хорошего, ну, пойдешь дворником ты? работать. Да почему-то у меня высшее образование. Вот это поворот! Высшее образование Конечно. работает в магните, с высшего ну, образования. Ты вообще побираешься, ходишь и что? И стоишь. уверен? Уверен. Да? Да, я вижу. Ты проотвечался. насрать. Ой, боже мой. Насрать? Тихо, я, тихо, я смотрю, ребят, ты часто срешь, я смотрю. Тут дети ходят, рот закрой свой. Ты Журналист. Журналисты разве так разговаривают? Так, разго так разговаривают? Это что такое? Маску одень повыше и рот закрой свой. Побыстрее уже. Да? Да, закрывай рот свой. Сама свой да, закрой. У меня Роспотребнадзор, кстати, был. ты врушка. Ты такая врушка! Недавно, если так Что-то плохо не смотрели. Очень хорошо просмотрели. Да? На два дня ноль нарушений, продукты. Ноль нарушений. Да? Ноль претензий. Вот это поворот! Да. Перед вами извинились, еще что нужно было сделать? Когда извинились? Когда вы ко мне подошли, а когда начнем Сп все спустя сначала. какое время? Вы подошли. Спустя так... какое время? А почему у человека, который мне начинает тыкать, ты с какого права вы имеете на да меня такого. тыкать? А что, а что мне это может запретить? А? Ну я прихожу с вами. Что мне может запретить тебе обратиться на ты? Я с вами разговариваю. Ни одно законодательство Российской Федерации не может мне запретить обратиться к тебе на ты. Но ну, ни даже к нему, даже не к нему обратиться на ты имею право. Не ну, хотите, чтобы журналист. с вами я? общаться. Я даже у тебя не работаю, чтобы ну, соблюдать субординацию, Но понятно? Но вы же журналист. И? Ну. Так а почему вы так позволяете себе общаться? Позволяю себе общаться да. и на ты, и на вы. Так вы стоите. Я сам захочу как орете. не общаться. Так вы орете на весь После магазин. После того, как на меня приводят детей. здесь нападения в магазине. вы неадекватно себя ведете. Один даже способствует себя. этому. Так вы посмотрите на себя, вы неадекватно себя ведете. Директ прославится на весь интернет. Ой-ой. Ютуб, Ютуб рулит. Рулит? Рулит, рулит. Конечно, рулит. Пойдешь пятерочку работать. Ой, да я там работала уже. Да я не лет. тебя спрашиваю-то. Или ты уже мужиком стала? Ну, Стою и деловой. Ну Время тратит. Нет бы я работала, бы ценники проверяла. Где допрос, работай? Да просрочку снимала. Где работай? вынуждена ждать и сейчас за, за, заниматься так документацией. Иди, иди работай. работай, иди работай иди уже, работай. и заработай, помойся и умойся, изо рта воняет, рот закрой. Сама свой закрой. Стоит тут. А что мне, что мне сесть, что ли? Рот закрой свой. Сама свой закрой. Так маску натяни. Не хочу. хочу Коронавирус отдышаться. на дворе. Коронавирус на дворе. На дворе, на у нее. Да. Это а клювик свой закрой. У меня клювик закрыт, да? милый. Да. Тут незаметно. Ну вот здесь закрыт. Да? Да. Очаровательно у тебя закрыто. Дай-ка зафиксировано на телефон. Сейчас я зафиксирую. Сейчас сотрудники все зафиксируют. Дай-ка зафиксирую. Ну, нормально он себя ведет? Ну, нормально позировать постоять может. Прессе, ютуба. Или что нужно поделать? Сотрудник. Ну что хочешь, то и делай. Хоть, хоть кувыркайся. Так а почему вы меня стоите фотографируете? А что, нельзя что ли? Нельзя. Для какого? Кто зачем? Запретил? Зачем вы меня фотографируете? Кто запретил? Законы читай. Законы читай? Да. Может, ты мне еще видеосъемку здесь? Да сейчас сотрудники полиции вам все покажут. Того. Повторите вопрос. Повторять, для глупых. Может еще видеосъемку? Просто это свой закройте. Сам все закрой. Сам все закрой. Умный. Умный. не ну, могу сейчас вот сейчас. Дебил. Мне интересно, как а они. А ты кто? Конь в пальто. Конь в пальто? А, ну здравствуйте, конь в пальто. Это ваше имя или фамилия? А? Конь в пальто. Ну так что? Ну, продолжайте, продолжайте, провоцируйте. А ты провоцируемый, что ли? Все провоцируемый. Да, у тебя в обязанности прописано быть стрессоустойчивым. У нас в жизни прописано дебилом не быть. Ну ты же ну, дебил. Ну ты же дебил. Это ты дебил. Это ты дебил. Да вы не разговариваете с ним, я говорю, это на Да он стоит меня, выводит на... Выводит? На конфликт. На конфликт. Только да. наркоманы так и делают. И неадекватные люди. А если окажусь, что не наркоман? Ой, все, давай, иди пока. Ну иди пока. Иди работай, ценники выставляй. Ой, заработал ты себе статью, а? Помолчи ты, пожалуйста, просто. А если не помолчу? То? Ну тогда разговаривай. Ну так разговариваю. Ну разговариваю. Ну так разговариваю. трепло, блин. И тряпка, а не мужик. Как таких тряпок-то берут на работу на такую, а? Ты баба. Я баба? Да. Да я хоть отвечу сейчас перед закон, под законом-то. Ну, как баба. А ты сможешь ответить как, по закону? Как красная баба. Сможешь ответить по закону, что сейчас было нападение на журналиста, а? Смогу. Сможешь? Да, не было нападения. Вот, я журналист. Журналист? Да. Красавчик. не было? Да ты тряпка потому что. Ну, ты, ты не мужик. ты, ты не мужик. Ты баба. А ты кто? Ты баба. Дай-ка тебя еще тоже сниму. Ну так что, было нападение на журналиста или нет? А? Не было. Впрочем, ну, я тебе говорю, убери вот это. Журналист. Журналист? Да. Красавчик. Не было? Не было. А если окажется, что было? Ты кто будешь? Балабол? А ты кто будешь? Я буду гражданином Российской Федерации. Ну вот и я тоже. А ты будешь, по ходу дела, видимо, дол этим какого? Тряпкой, вот наверное. Свой. Ты сам свой закрой. Вот закройте, пожалуйста. Сам свой закрой. Я вообще с вами не разговариваю. Ну, так не разговаривай, молчи. Молчи в намордник свой. <laughs> Понял? Свой день. Намордник свой, молчи. И не разговаривай с людьми. А тут тупостью попахивает. Здорово. Что случилось? Да ничего, он неадекватный. Нападение на журналиста. А этот препятствовал. Ну, нападение. А что случилось? А? Находит просрочку, ищет, вообще неадекватно А это запрещено просрочку искать, что ли? А? Это запрещено просрочку да. искать? Так вызвал, еще со своей стороны вызвал. Потому что это должен быть еще отметить. Вызывайте, вызывайте. Я уже вызвал. Я подошел к вам и попросил вас масочку одеть на носик. Ну. В ответ услышал, а ты кто такой и так далее. Попросил вас не тыкать. Не тыкать? По итогу, что а у нас мне произошло? Запрещено? Мне запрещено тыкать? Я вас попросил, попросил так соблюдать. Я тебе отказал. Ну и все тогда. Ну, и я все. вам вправе отказывать в таком ну, что ты Кричишь-то? Что ты кричишь-то? Да блин, просто. Да блин, просто? Подожди. Ты не стрессоустойчивый. Да он, он всех уже тут просто. Колебал? Он, кстати, еще матом ругался. Вы это позволено матом ругаться сотрудникам? Ну, никому не разрешено ругаться. А он матом ругался в общественном месте. Как вы считаете, это по, как вы считаете, нормально сотрудник? полиция, напишет ну, заявление. что, это? Когда я там него еще будет написано заявление. Кто там на тебя напал? Ну так я напишу. Ну, я за то, что он препятствовал журналисту. Тоже будет написано заявление по 144 статье Уголовного кодекса. Все, мы поняли, все, давайте успокоимся. Здравствуйте, лейтенант Полисенко. Документы будете На основании. На основании заявления вы поступил заявление, что вы скандалите. Нарушаете общественный порядок. Возможно, есть, есть заявление у мелкого хулиганства. Ну, у меня тоже есть заявление. Я понял, документы ваши можно видеть? Можно? Нет, неправильно. Давайте, что у вас случилось? Нападение на журналиста. 144 статья Уголовного кодекса. С какой целью на вас напали? С целью отобрать мое имущество, вот эту вот видеокамеру, э, для того, чтобы скрыть а, преступление, соответственно, которое было в магазине. А что за преступление? А просроченные продукты продают. Это а теперь у нас преступление называется? Ну, то, а, сотрудник магазина посчитал, да. А у вас есть паспорт вообще? Паспорт? Паспорт, да. Российский паспорт есть. Да, это просто я вот не разбираюсь, это не является документом. Так же, как и ваше удостоверение тоже не является Серьезно? документом. Серьезно. С чего вы так считаете? ну так вот. Да? Можете показать удостоверение? удостоверение а потом еще паспорт предъявить. Что это вы, это вы. Удостоверение вам покажу. Ну то же самое, желательно. Ну, ну то, то же самое. Я прошу вас паспорт. У вас есть паспорт? Паспорт у меня есть. Будьте любезны, покажите мне паспорт. Показать вам его? Конечно. Так, кто вас? Пожалуйста. Селенко Иван Дмитриевич. Как я представился, До 26 -го года. Очень приятно. Меня зовут Кирилл. Мы уже прочитали. Также будет поступит, поступит у меня заявление по 20.1. А где? Недо до сотрудник ваш. Недо Давайте без оскорблений. А это не оскорбление. Давайте будем В гражданском порядке пускай подают исковой за это суд. Можем дать бланки заявления порядок, э, устный при, протокол принятия устного заявления. Нормально. То есть вы писать ничего не Ну как, у меня, смотрите, вон, видите, вам бланк, нападение было. Они меня крутили здесь, пытались ну, отобрать мое имущество. не могу успокоиться. <laughs> Слушай, помолчи уже, а. Вот смотрите, видите, как он Рот свой закрой. Вы сейчас вот начинаете грубить Грубить, пускай пишет заявление, подает, э, пишет, это как, подает исковое заявление. А я считаю нужным обращаться к ней так, как захочу. Вот этот вот матом ругался. Прошу установить его личность. Важно на видеозаписи все есть? Все есть, все имеется. Онлайн сможем посмотреть прямо Нет. сейчас? То есть надо будет подождать. Ну, по запросу предоставить, да, смогу. И два, э, один сотрудник магазина. Делаешь сотрудник. Можете привести его? А, маленький такой, ростиком. Нас сегодня все снимают. Да, целый день снимают. Так, с кем у вас конфликт первоначально произошел? Первоначально я разговаривал вот с ней, вот с ней разговаривал по поводу просроченных продуктов с директором. Так, Можно? Нет, подождите. Все, посмотрели? Пусть пока побудет у меня. Это мой документ. Я понял. Все? У меня, возможно, есть основания для составления в отношении вас протокола административного правонарушения по статье 20.1. 20.1? Да, там ругался. Будьте любезны, мы сейчас все обсудим. Выясним. Ну. Его... Ну, Тогда я подержу, я никуда, я никуда не убегаю. Потому что если на вас тоже также напишут заявление, что вы являлись инициатором, то мы доставим вас в отдел полиции и составим протокол. Ну да, в принципе, люди, которые собирают просроченные продукты, выявляют, они инициаторы. Да. Я здесь был, когда все это произошло. Ну, если они, конечно, подоставят что доказательство, что я матом вы, ругал. Вы звонили? Я матом это вызывал да, сотрудников полиции. полиции да. Вы вызывали, да? И я вызывал тоже за нападение на журналиста. Хорошо. Кто на вас напал? вот это вот способствовало при, это, э, нападению. Вот это. Вот спросите у нее, у директора. Где ваш сотрудник? -то? Он просто стоял, меня Где сотрудник? -то? Я хочу на него сейчас написать заявление. Ну, как мне так они его не хотят поступить? показывать. Кто изначально на вас напал? Они не хотят его показывать. Я схожу за заявлением пока, девушка. Вы говорите, на меня напали? Кто? Конечно. Угу. Нет, просто я... Знаете, кто у нас? Ну так спросите у директора-то, где он? Он пошел в туалет. Пошел в туалет? Да, да, да, он просто вот, ну, вообще... <laughs> Они все так в туалет ходят. Э, а, как только приезжают сотрудники <laughs> полиции, они все в туалет ну, сразу идут. Почему-то. Я думаю, если бы вы адекватно общались, да, я ничего бы этого сейчас не происходило когда нападают на человека, да? Я должен адекватно общаться. Вы сейчас в своем уме, товарищ лейтенант? Рот, помо... рот закройте, рот свой закрой, не с тобой сейчас разговариваю. Вы сейчас занимаетесь мелким хулиганством. Мелким хулиганством? Оскорбляете да? граждан. Каким образом я вообще В общественном месте. А вы занимаетесь нравоучением. Серьезно? Серьезно, Я вас сейчас лейтенант. по этой статье задержу под вас. За нравоучение, да? Вы в моем присутствии уже повторно, я вам делаю предупреждение, чтобы вы а корректно общались с гражданами. Ну? Если вы не а умеете корректно общаться с гражданами, Значит, будет составлен протокол. Что значит некорректно? Корректно. Вот это рот закрой, Что значит некорректно? оскорбление. А потому что он вмешивается в наш диалог. Опять? Опять что ли? Вы будете устанавливать для человека? Конечно, устанавливаем Сейчас он придет, устанавливаем. Ну, так ищите. Или будете способствовать этому? Я не способствую. Я вижу, что вы себя неадекватно ведете, агрессивно граждане. Конечно, потому что на меня нападали здесь. Сейчас на вас никто не нападает, правильно? Потому что вы здесь. Сейчас? Еще бы здесь напали при сотрудниках полиции. Но это вообще был бы тогда смех. Где сотрудник-то? в туалете сидит, говорит. Смотрите, сколько ему там нужно в туалете посидеть? Сколько? Веди его сюда, сотрудник. Смотрите, он мне тыкает, он мне все это, все что-то угрожает мне. Он мне стоял, угрожал, стоял при э, маленьких детей. О, а, ты врушка! Ты такая врушка! Да, покупатель отвлекает от работы. Ну, у меня, у меня за, видеозапись вообще, ведется говорю, непрерывно. вообще неадекватный. У меня видеозапись ведется непрерывно. То я к тебе тут приду со своими ребятами и буду с тобой тут разбираться. Ты типа будешь уволена вообще. А это угроза, да? Ну а что это? А ты будешь уволена? <laughs> А, и он еще какую-то там власть имеет над э, верхушкой магнита. Это... Вот это поворот! Понимались. Но ну, он мне там, в общем, в таком тоне все это говорил. У меня есть запись его разговора. Я включила дик диктофон. Это 49 рублей. Дадите прослушать? Да, конечно. Да, давай. Определитесь. Давайте, давайте. Так нету. Так, я что-то еще. Вот от кого, да? Да, вот твои данные, номер телефона сами провоцируете, чтобы да? создать сенсацию. Вот да это, какой, чтобы как, общественный какой, резонанс, понимаете, чтобы потом если... граждане смотрели это как все и обсуждали. По имени, Иван по имени, меня зовут. Э, по имени отчества. Иван, Иван, меня можно просто Иван. <laughs> Просто дело в том, что вы сами толкаете, а потом... Кого раз, толкаю? Ну, я образно говорю. Потом Также создаете общественный резонанс, и все потом вот эти вот комментаторы начинают писать, а, <laughs> полицейские плохие Сейчас будет, сейчас будет резонанс того, что произошло. Того, что произошло. Было, было нападение, соответственно, журналиста. Кто на вас напал? Я так не так вот они его скрывают. Она говорит, он «Ну, в туалете сидит. Сколько там можно сидеть-то? В туалете-то. Он все сидит в туалете. Сейчас смотрите, я сейчас опять у нее спрошу, где он. Пускай она его увидит. Я опять отвечу, в туалете. Он сидит в туалете. Так сколько можно сидеть-то там Ну, я откуда знаю. Понос человек. Понос человек? Да. да? А, может он, а может он просто домой ушел? На Испугался, а? Наверное. И у нее нет регистрации? Так, может, побежал домой, да. Сходите хотя бы хоть кто-нибудь, пройдитесь, посмотрите, где он. Пройдите сами. Ну, в подсобное помещение я не имею права заходить. Ну, так ну, можете вообще куда-нибудь уйти побыстрее. Да? А что мне еще сделать? Протокол ну, принятия устного заявления. Это заявление. Ну так напишите. А там протокол принятия устного заявления. Согласно 700, а, 736 приказа. патрульно-постовая служба, у меня есть формализованный план принятия заявления. Вы можете его написать. А у меня есть гражданская, э, у меня есть по, по гражданству. Почему вы так принципиально себя Ну потому что, я, видите, что у меня творится? Я сейчас буду писать криво, потом не поймете. У Меня точно так я же могу со слов ваших написать. Так, я что, просто прописываю, что произошло, да? Да. Не могу. Сказать. Я говорю, вы будете диктовать. Руки выворачивали они мне тут. Вы будете Кстати, диктовать. а где этот какого? Вы личность установили? Мы знаем. Вы будете Кто? диктовать. А про кого я имею в виду? Сотрудники ЧОПа. Ну. ну знаем. А на кого я это указывал, чтобы установить его личность? Ну, То, что он матом ругался. Ну, правильно, вы пишите, что сотрудники Так вы установили его личность-то? Вы напишите мне заявление Вы личность да? установили, товарищ? Установили. Когда? А как вы напишете заявление? Так человек уже уехал установим, вы не переживайте. Человек уже уехал. Мы установим его личность. Как, каким образом установите его личность? Очень просто это все Каким образом? Очень просто. Через отдел полиции 21. Через отдел полиции 21? Ну потому что. Ну чтобы потом министр Колокольцев видел все это. Как работают понятно. у нас сотрудники полиции и служат гражданам Российской Федерации. Слушайте, не вылет Недавно так тут и голос повышали. Где? Вот в магазине, где. Наверняка вы это вырежете. Нет, да. не вырежем. Да, я вот уверен. Вы сделаете нарезочку. Красивую. А я вот уверен, что вы сейчас препятств... э, э, не то, что а воспрепятствуете, соответственно, э, профессиональной деятельности журналиста. С чего вы взяли? Ну, потому что. Ну, я так решил. Вы журналист? Да. Я же вам показал пресс-карту. Ну, такую ускорочку я вам тоже могу на принтере. Да, и с печатью? Конечно. А где вы возьмете печать? Слушайте, мне Подделайте печать? Я не знаю, кто вы и что Я вам показывал, вот. Вот моя пускарта. Подпись, все есть. Ну, что дальше? Ну. Прекрасно, я рад за вас. Так, Вы будете писать? Я Конечно. Пишите. Пишите. Пишите. Я вам даю бланк. Пишите. Согласно 736 приказу. Журналисты писать не умеют, да? Да, обучились. Да. А вам, товарищ лейтенант, впредь больше не заниматься нравоучениями. Руководство это будет отправлено. Надеюсь, вы получите по, а, по тому, чему надо. И впредь перестанете заниматься ну, нравоучениями. Чем занимаетесь? А можно погромче? ерундой занимаетесь. Журналисты занимаются ерундой. Вы не журналисты, вот, а вы. Товарищи журналисты Российской Федерации, обратите внимание, вот товарищ на лейтенанта, который говорит о том, что журналисты занимаются ерундой. Вообще, в принципе. Не журналисты, а вы. А я не журналист, а да? я не знаю. Я считаю, не знаете, нет, да? ну, я руководство вашему предоставлю пресс-карту. Представляете. И видеозапись по запросу тоже. И попрошу еще изъять а видеозапись еще... в магазине, которая... Я вас предупрежу, что в сеть интернет выкладывать со мной изображение, я вам не даю согласия и запрещаю. Нам ну, требуется? Вот я тоже мало это хочу. Да. А, теперь да. нормативный вы акт, и, э, снимать, статья из закона. статья закона. только для своего личного пользования, либо для, если на вас составляется административный протокол или какой-либо материал, для подтверждения или опровержения произошедшего. А теперь а я... в сеть интернет а... выкладывать, если я не даю, вот мое изображение, изображение сотрудников полиции, если я не даю согласие, вы не имеете права. Вы сейчас гражданин? Э, я сейчас при исполнении. Ну, а сотруд... Э, деятельность вы... сотрудников полиции я... что? Вы меня услышали? Вы меня тоже слышите? Вы меня услышали? Вы меня слышите? Прекрасно. Не надо перебивать. Вы меня, меня. не слышите, да? Деятельность сотрудников полиции понимаю. гласна для граждан Российской Федерации. Это раз. Статья 152.1 Гражданского кодекса. Это два. 29 статья э, Конституции Российской Федерации. Это три. Да выложу. Выложу. Хорошо, а мы подадим на А вы в гражданском порядке можете подать. Только когда вы снимете форму свою, униформу вот эту, с погонами, товарища лейтенанта, и переоденетесь в гражданскую одежду, тогда можете подать. Все, я с вами больше не хочу разговаривать, вы неадекватны. А вы врач? Или сотрудник полиции? Фамилия, имя, отчество ваше. А что уже мне запрещаете? Я вам не запрещаю. А что сейчас было? я вам не запрещаю снимать. А что сейчас было? Я вам запрещаю выкладывать а что сейчас мое изображение в сети Выложу. интернет. Ну, и предупреждаю, что выложу. Поэтому у вас в жизни такие проблемы постоянно. А у вас какие проблемы? У меня все прекрасно. С камерофобами, что ли, проблемы? Вы камерофоб? Товарищ лейтенант. Занимайтесь сейчас. Обычно блогеры у нас любят дружить с сотрудниками полиции, а вы, походу дела, не любите дружить с ними. Зачем мне с вами дружить? что? Да потому что. Спровоцировали тут э, какую-то ситуацию из ничего, из пустоты. Теперь это так, снимаете. Сейчас, сейчас вы напишете, сейчас вы напишите. еще примите на себя заявление, товарищ лейтенант. За нравоучение, понятно? А вы на меня голос не повышайте. А что будет? И ничего не будет, не повышайте Ну все голос, тогда. Пишите. Если вы неадекватен, то... Вы врач? Заявление. На кого мы что заявляем? На вот на эту вот гражданку. Установите ее лично. А вот, э, я вызвала сотрудника Тогда вы сюда. не могу. По поводу чего заявление? вообще общество на месте. То есть она ругала с матом? Конечно. Два раза на меня. В связи с чем она ругалась на вас? Это у нее же сейчас спросите. То есть я, пишу... я же матом поругался заявляю. 17.35 был вызов. который где в общественном месте, а именно в магазине, ругался на меня грубо институтом брани. Правильно? Конечно. А вы под... А правильно все? Угу. Я напишу. Так вы личность установите ее. А, ну, в принципе, неизвестная мне гражданка э, в форме это, директора магазина «Магнит», да, расположенная по адресу... Э, Просто смотрите, суть а у вас сержант, да, вы? Я... А можете принять э, заявление на своего сотрудника? Сотрудника полиции, товарища лейтенанта? Можете до отдела полиции доехать. Нет, давайте вы сейчас примите. Давайте ну, мы вам дадим бланк, вы напишете. А давайте вы мне будете указывать, что мне делать. Слушайте, веди себя адекватно и корректно. Я корректно Надо тут вот снимать и провоцировать сотрудников полиции. А вы спровоцировались? мнимой сенсацией. Вы спровоцировали, товарищ полицейский? Да нет, вы просто ведете Ну все тогда. Вот некорректно. Вы врач? Говорите, кричите. Вы врач? Сейчас смотрите, мы сейчас еще э, этого как его вызовем, ответственного Ой, сюда. слушайте, вызывайте кого хотите уже. Да и вы будете вызывать Какими его. именно словами вас оскорбляли? Я должен назвать эти слова, да? Да, конечно. Да? Чтоб меня привлекли по 20.1. Товарищ лейтенант, вы сейчас в своем уме? Выражался. Выражалась нецензурной бранью. Два раза в общественном месте, что было зафиксировано на видеокамеру. Прошу задержать данную сотрудницу магазина для выяснения обстоятельств. Что там? Продиктуйте заявление. Продиктуйте заявление. Сами Продиктуйте. Прочитайте. Я плохо читаю. Вы я читать не умею. читать. Я читать не умею, товарищ Продиктуйте. Прочитайте, Продиктуйте. со своим заявлением, которое записано с ваших слов. Продиктуйте. И распишитесь. Будьте любезны. Продиктуйте. Не занимайтесь провокациями. Будьте любезны. А вы провоцируемы? Да вы провоцируете. Не Я вам не маленький мальчик, чтобы вам тут заявление ваше же читать. Будьте любезны, сами его прочтите. Ну, я имею право воспользоваться тем, что вы мне и продиктовали. Какое у вас заявление. право? Гражданское право. Серьезно что? Серьезно. У вас слишком Я много что, не прав, гражданин уже, что ли? Я вам даю бланк заявления. За вас а что, написал, нет вообще вы никаких прав, что ли? Вы, видимо, Вызывайте плохо в школе учились. Вызывайте ответственность. Читать и писать не умеете. Правильно? Вызывайте ответственного, товарищ Зато камеры научились пользоваться. Вызывайте да? ответственного. Кто вам ответственного-то будет уже? Сотрудники полиции. На основании чего мы вам ответственного? На основании вашего конфликта между мной Какого и вами. конфликта вы ознакомились Вы занимаетесь нравоучением Вы либо даете заявление, либо не даете. Вы либо ознакомливаетесь, расписываетесь, я принимаю меры. Ознакомьте меня устно. Либо не ознакомьтесь. Ознакомьте меня устно. Я уже написал. Я читать не умею. Я читать не умею сейчас. Очень. Вот просто читать не умею. Журналист, как да. же вы прошли? Ну вот так прошел. Серьезно? Да. Блин, я Матом ругайтесь, товарищ лейтенант. Я огорчен за вас. Ну, камера записала. Прекрасно все. Камера записала. Я рад за вас. Товарищ Я сержант, прочитайте, пожалуйста, заявление, которое написал сотрудник ваш. Мы Или вы тоже не будете? На диктанте. Я написал за вас. Будьте любезны ознакомиться, расписаться. А я имею право ознакомиться устно еще чтобы вы мне продиктовали, товарищ старший, товарищ вы лейтенант. Только что его продиктовали, с ваших слов я его записал. Сами диктовали. Да вы половину сами писали. Я не знаю, что вы там написали. Как диктовали, так и писал. Нет. Будьте любезны. Да нет. Камера писала. То есть все. вы отказываетесь, правильно давайте? В смысле? Я ничего не ну, отказываюсь. Ну, вы занимаетесь препирательством сейчас. Каким препирательством? Обычным препирательством. Вызывайте ответственность. Ваша работа очень нужно. Знаете, что еще министр Колокольцев сказал? Не заниматься нравоучениями гражданами Российской Федерации. Чем сейчас занимается сотрудник полиции, старший лейтенант. Номер жетона ваш какой? Без комментариев. Номер жетона номер ваш какой? вам показать? Чтобы, было, чтобы полностью было все известно для граждан Российской Федерации. 007945. Довольно? Вот товарищ, товарищу сержанту вообще вопросов никаких нет. Он красавчик. Он, сто... он да, он крас... вот, меня... вот просто красавчик. Стоит, молчит, не занимается нравоучениями. Товарищ лейтенант, видимо, да это, по званию по... повыше и занимается нравоучениями. Он чем это э, становится, тем громче кричит. Верит в себя Я? и больше кричит. Нравоучениями? Над кем? Над вами, что ли? Вообще, вообще. вы пришли, с какой целью вы сюда пришли? Я, я провожу да, общественный контроль общественный. пришел Чем общественный контроль? Вот, кто э, он такой, вы написали парень. заявление, я написал за вас, так как вы не можете написать заявление, оказывается. То есть вы не в состоянии. В связи с чем мне непонятно, конечно. Да вы вам говорите, не нужно понимать. Тремор, руки вам не нужно это понимать. Показали я захотел, я воспользовался этой услугой. Правильно. Я написал. Что министр Колокольцев ознакомьтесь, сказал. Ознакомьтесь. Ознакомьте меня устно. Если чтобы это все слышали. Чтобы это все слышали. Вот вы прочитайте вслух. Вы прочитайте. Вы трус. Вы? Вы трус? трус. Да. Трус? Да. Я не трус, который сбегает отсюда, который якобы пошел в Но ну, туалет. Я, я же ведь не трус. Я так же я же здесь стою и жду сотрудников полиции, дождался. Так он сотрудник э, сторонней организации, которая Сторонняя предоставляет, организация. предоставляет э, так он трус. услугу магазину. Он трус. Ну так ты... Ну, он трус. Ну, он, же он не мужик. Он же хотел с тобой А кричал здесь, что он мужик, он дождется сотрудников полиции. Что вы кричите-то? Вы чуть власть чувствуете, немножко общаясь, ругаясь в общественном месте матом, и он еще мужик оказался, не дождавшись сотрудников полиции, Все, давайте, не ответив перед законом. Мы с, вами, мы с вами поедем дальше закон читать. Мы? Да, я поеду. Да ты, ты-то поедешь. Так, а я, я поеду, да. Я поеду. То, а при чем здесь мы-то? При чем здесь мы? Кому писать? На кого? Ну я не знаю. Масимову начальник. Пожалуйста. Вы отказались, да, товарищ лейтенант, ну, писать заявление? А вы все прекрасно уже слышали, не надо Что меня переспрашивать. Вот, товарищ лейтенант отказался писать заявление, принимать гражданина Российской Федерации заявление. Оставляем жалобы на 21 отдел полиции. Вот ваше заявление, вы будете его рассылать? У меня еще два заявления. Будете или нет? У меня еще два заявления. Будете или нет? Оно неправильно составлено. Вы с ваших слов составлены. Ну, Оно неправильно составлено. С ваших слов ну, составлено. Оно неправильно составлено. В таком случае я могу дать вам бланки, вы сами Будете сами правильно. писать, товарищ лейтенант. Если вы правильно не хотите сами писать, вы будете сами писать. Я могу что я, в принципе, э, вас э, министр Колокольцев сделал кислым. Я? Да, вы лично. Я написал, ну, что это ваше субъективное мнение. мнение это ваше субъективное это мнение. объективное мнение. Вы останетесь при, при себе. И оста... я, это мнение останется при вас. Я написал с ваших слов заявление, с которым вы не хотите ознакомиться, которое вы не хотите подписывать. Что для вас? Вы я бы ознакомился. Вы сейчас вызвали дополнительный участковый, он уже приедет и примет у вас уже э, с ваших слов объяснение, раз с моих слов вас не устраивает. А, да? Все, до свидания. Я бы, а вы, я а бы при, это, а подписал а бы это заявление. Конечно, дождусь. А, ну, а, ну а, мужик-то выйдет твой? Это не мой мужик. Мой мужик сидит сотрудник. с моим. Да, извиняюсь, извиняюсь. Тут я извинюсь, да, не твой мужик, а сотрудник, который применял физическую силу. Не знаю, Что ты не знаешь? Если мы с вами посмотрим чуть лучше, что лучше? Да. Наверное, мы, продавать просрочку лучше, мы да? Мы выясним, что данный товар мог реализовываться, так как не потерял кондиционного вида. Угу. Потому что в температурном режиме прописано. Вы угу. можете посмотреть. Я вам могу Там показать. четко прописано, да? Да. До галактических свойств да. может продаваться. Да. Ну покажи мне. Я покажу вам другой, просто ваш товар уже Нет, мне нужен такой. этот. А я уже списала, а мне нужен этот. Так я Нет, ты кто принеси, который просрочен. Могу, он уже оказался. Ой, ну все, он уже выбросен. Балаболка какая, а? Так мы же сразу по факту списали. <laughs> По факту списали. <laughs> Умная какая, а? решила съехать. <laughs> Ишь ты какая хитрая-то, а? Ты дурака что ли нашла? <coughs> Не тут-то было. Вот ты же понимаешь, что ты тоже вот так делаешь, э, как вот, каково вообще, нормально? Я же все прекрасно понимаю. Ну, если бы ты... Э, э, Убери камеру, пожалуйста. Она не записывает все. Да откуда, я уже не знаю, что... Если бы горела бы кнопочка, то была бы запись. Если бы ты бы изначально бы извинилась бы передо мной, когда я подошел, ты показал бы, да? А ты изначально, ну как только появилась? Я посчитаю сама. Ну, конечно, посчитаю сама. Что ты мне Нет, стоишь, я считаешь уже? Я же тебе показываю, нормально. Но показываю. она не просрочка же. Она да, же имеет право быть. Два, два, два дня ну, подожди, оно по срокам, да. Но оно может быть, да, оно же в нормальном, в нормальном виде. Принеси эту упаковку, если там будет прописано до... Э, Сейчас тысячи, принесу, э, я, просто не, я просто отдала сразу же, как ты сказал, я сказала сразу списать. Я перед тобой извинюсь. И даже на камеру извиниться. Не надо на камеру, не выставляй просто ничего и все. А сотруднику я скажу, чтобы извинился, и мы с тобой регулируем конфликт по-человечески. Потому что это для него это 6 лет за нападение на журналиста. Да он вообще, понимаешь, кто? Я рад за него. Кто он? Никто. Таких, как он, мне угрожали уже знаешь сколько? Десяток. И в очереди стоят все почему-то, как только приезжают сотрудники полиции, убегают, как он сейчас это сделал. Ну, конечно, а что, а что бы ты Потому сделал? что у него нет регистрации. Не, у него регистрация есть, у него, может, там непродленная это. а, то, скорее нет всего. А, нет, скажи, По что... факту ее нет. Ну, да, если так, то да. Если будем вот так... Ну, я не знаю, просто они не мои сотрудники, поэтому я не могу тут что, наверное. 144 статья. Кража, а, то, что он схватил еще мое имущество, если я напишу заявление о том, что изъяли видеокамеры видеонаблюдения, и то, как он пытался отобрать у мое имущество, которое стоит денег 45 тысяч. Это еще уголовка будет. Ну ты тоже понимаешь, он что... Он сядет на 15 лет. И этот сотрудник, который помогал ему, держал меня, тоже ему будет уголовная статья и этому сотруднику ЧОП тоже Нет, будет почему, вот почему ты, если ты, у тебя были от а конфликты могут, уже здесь. Тебя могут уволить за то, что ты не, не, э, не, не препятствовала. Не да. предотвратила Почему ты не подошел и не сказал, что я вообще, я дружу с такими ребятами. Я думаю, мне наоборот хорошо. Ну понятно. Вот честно, реально изначально не должен был Давай решим нормально. договариваться, ну, чтобы нормально все было. Завис. Пускай не прячется. его, нету а его. куда он ушел? Он убежал домой. <laughs> Мужик оказался. Ну, жутко, конечно. Обещал мужик. Давай, что хочешь? Я ничего не хочу. больше. Только не продавать просроченные продукты. Вот что я хочу.